Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer différentes façons de conceptualiser l'improvisation pour influencer votre jeu. Euh, quand on improvise, on peut penser à plein de choses différentes. Et d'un musicien à l'autre, ça change énormément. Il y a des musiciens qui vont penser à la gamme principale du morceau. Parce qu'il y a un enchaînement d'accords, ils pensent à la gamme, ils font des phrases dedans. Il y a des musiciens qui vont chanter en permanence des phrases sans se soucier de la tonalité, des doigtés, de la gamme, peu importe, ils font tout à l'oreille. Il y en a d'autres, ils vont penser en termes de plans ou de phrases qu'ils vont pouvoir réciter, modifier, adapter aux accords du morceau. Chacun sa façon de, concevoir les choses. Ce qui est certain, c'est que il faut concevoir des choses. Il faut pas juste dire « Ah, il y a de la musique, ah, je joue, je sais pas ce que je fais, mais ça vient un peu tout seul. » et euh, Il faut avoir au moins... Il faut penser au moins... En général, on pense à quelque chose. Mais il faut essayer d'avoir une idée de du type de, son qu'on veut apporter. Peu importe si vous pensez à... Ça peut être une image, ça peut être une histoire, peu importe, mais il faut que vous ayez un concept en tête. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des élèves qui me disaient qu'ils stagnaient dans leur improvisation, ils n'étaient pas contents de ce qu'ils faisaient, ils tournaient en rond, ils faisaient tout le temps pareil, donc j'ai joué avec eux, et puis après un solo, je leur demandais euh, Ok, du coup, qu'est-ce que tu, viens de faire d'après toi Est-ce que tu peux m'expliquer un peu par où t'es passé euh, Quelle couleur t'as amené Et ils savaient pas dire en fait ce qu'ils avaient fait, puisque c'était beaucoup des réflexes digitaux et des phrases qu'ils avaient appris par cœur, qu'ils avaient récité sans trop de conviction. Alors que le fait d'avoir différentes idées et de s'entraîner à utiliser différents concepts, différentes idées, ça peut être les gammes, les arpèges d'accord, peu importe, et eh ben ça va varier les improvisations et ça va beaucoup les influencer, beaucoup influencer le rendu musical final. Si j'énumère un peu plus précisément les différents concepts qu'on va pouvoir utiliser, on peut, alors on va utiliser la gamme de si bémol majeur. On improvisera sur perdido à la fin. Euh, donc on prend une gamme, on pense à une gamme. Ok, je peux la faire sur d'autres cordes, peu importe. C'est une gamme, je pense à un groupe de notes qui va me permettre de faire des mélodies. Donc je varie un peu les enchaînements de notes, j'essaie de trouver des belles mélodies avec cette gamme, je la joue dans un sens, dans l'autre. Ça, c'est une façon de, de, penser en gamme, donc en groupe de sept notes, on pourrait dire. Une autre façon de penser, ça peut être en arpège. Alors, je peux par exemple prendre tous les arpèges qu'il y a dans cette gamme. Les arpèges à quatre sons, les tétrades. et je peux continuer. Donc ça, je vais penser en termes d'arpège. Je pense à un moment précis à un arpège, Fa Maj7, loupé, Mi bémol Maj7 Et après, je change, Si bémol majeur. Et ça peut très bien être un arpège euh, qui n'est pas dans la gamme. Par exemple, si je veux faire entendre un Fa altéré, je peux faire un arpège de Sol bémol mineur. Ça, c'est une astuce d'ailleurs que j'explique dans la vidéo euh, euh, Perdido, la vidéo complète sur Perdido. Donc c'est un arpège d'accord que je vais jouer à un moment précis. C'est un concept que j'utilise à un moment précis sur l'accord de facette. Donc là c'est une deuxième façon de raisonner en termes d'arpège d'accord, donc un groupe de 3 ou 4 notes. Je peux aussi penser de façon plus visuelle simplement à un chemin sur le manche de la guitare que je vais utiliser par exemple, prenons ce chemin. Ça, c'est un Fa 9-13, sans basse. Là, il y a une basse. Euh, et donc, si je joue à un doigt, ce chemin, ça fait ça. Ce chemin, je, peux m'en servir comme d'un guide pour faire des mélodies, par exemple. Ou alors... Euh, je tourne autour et je m'en sers comme d'un guide. Donc là, un coup c'était précéder chacune des notes de ce chemin par la note qui est un demi-ton plus grave, ou alors le coup d'après, faire les deux notes qui sont un demi-ton plus aigu et un ton plus aigu. Euh, peu importe, c'est un chemin que j'utilise comme guide et que j'ai repiqué ou dans l'idéal que j'ai moi-même créé. Je me suis dit, ce chemin il marche pas mal sur Perdido, et puis ça personnalise mon jeu, voilà, c'est une autre façon de conceptualiser les choses, une troisième façon. Une autre façon de conceptualiser les choses, ça peut être une note cible, donc par exemple, je prends ma gamme majeure de si bémol, quelque chose que moi j'aime beaucoup utiliser sur, euh, sur ce type de gamme majeure, c'est de temps en temps de mettre une tierce mineure et de la combiner avec les, gammes, les notes de la gamme majeure. cette phrase. Donc là, il y a une tierce mineure. Je pense à une note cible précise. Si je veux faire entendre une cadence plagale mineure, je vais cibler un euh, sol bémol. Donc... Donc j'ai ciblé cette note précisément, donc ça peut être aussi des notes cibles, à certains moments, une note. Ça peut être des concepts beaucoup plus rythmiques, donc je vais penser à un rythme que je vais répéter, ou une phrase que je vais répéter, donc en fait je pense en termes rythmiques, et si j'ai tendance à, par exemple, euh, pendant tout mon solo j'ai fait bodo bodo bep, pe bado bado bado bado bep, ti bodo ba, bah, il y a un côté un peu monotone, et je peux essayer de casser ça en faisant podo bado bado, bado je fais un rythme qui change complètement, ou alors je parsème mes notes. Pododé, pododé, pododé, je répète aussi ce rythme, donc je pense beaucoup plus en termes rythmiques, et on pourrait dire aussi en termes de remplissage, c'est-à-dire à quel moment je joue des notes, à quel moment j'en joue pas, plutôt que de faire bado bado bado bado bado bado des, notes plus rapides, c'est ce que je viens de faire, des notes plus rapides, et avec des silences plus importants entre les phrases. Donc je pense rythmique, on dit. Je peux aussi penser à des plans, à des phrases précises. Voilà, là c'est une phrase que je connais, que je joue, que j'aime bien jouer. Euh, donc je pense à une phrase précise et je peux penser à plein de phrases précises. C'est pas mal comme ça qu'on fonctionne en jazz manouche. Il y a beaucoup de guitaristes manouches qui résonnent en termes de, de phrases ou de plans qu'ils apprennent et après qu'ils modifient. C'est euh, assez bien pour apprendre le vocabulaire et le style en fait, hein. pour une étude de style ou pour s'imprégner d'une musique, c'est bien d'apprendre des phrases clichés de ce style, les fameux plans. Euh, on peut aussi conceptualiser les choses de façon beaucoup plus conceptuelle, on pourrait dire, beaucoup plus euh, en pensant à quelque chose d'assez différent. Par exemple, on peut penser à, à une histoire, en fait. On peut penser à notre solo, à notre improvisation qu'on fait, comme une histoire qu'on raconte. Dans une histoire, il y a des personnages qui, qui avec des, actions particulières, avec différents chapitres en fait dans l'histoire, des moments différents de l'histoire, et ça peut être bien de, de conceptualiser, d'essayer de raconter une histoire, donc d'imaginer une histoire qu'on est en train d'inventer ou qu'on connaît, et de la mettre en musique par exemple, en répétant certaines, certains éléments de notre improvisation, en les développant, en les modifiant un petit peu, en les faisant interagir avec d'autres éléments, comme des personnages interagissent dans, une histoire. Donc ça peut être bien aussi en fait, de varier euh, les façons, c'est le propos de cette vidéo, hein, de varier les façons de conceptualiser vos improvisations. Pour illustrer ça, je vais faire une improvisation sur euh, la grille de Perdido, et ce sera affiché à l'écran ce que je pense quand je joue ça. En guise de conclusion, ce que je viens d'expliquer, c'est probablement pas quelque chose qui est trop compliqué pour vous, probablement vous y avez déjà réfléchi, sauf que quand on improvise, moi j'en vois plein des euh, guitaristes qui ont un niveau intermédiaire, voire confirmé, qui savent jouer sur un standard de jazz, mais qui jouent tout le temps pareil, c'est très monotone leur jeu, parce qu'ils n'osent pas varier leur façon de conceptualiser l'improvisation et les différentes idées auxquelles ils vont penser pour improviser. Ils sont, on dit, ils sont un petit peu en, en mode radar, on dit. C'est-à-dire qu'ils jouent, ah, c'est ça la grille, ah, ils récitent leurs phrases, ils n'essaient pas de casser ça. Ils n'essaient pas de dire, ah bah tiens, j'ai qu'à penser rythmique, ou ah tiens, ce chemin là, sur la guitare, pourquoi pas, je vais essayer de développer une, une idée autour de ça. Et c'est beaucoup ça qui fait les euh, variations dans l'improvisation. Le plus difficile là-dedans, c'est d'y penser et d'oser le faire. L'audace et le, le fait d'oser euh, faire une idée musicale, c'est vraiment important et c'est moi je trouve c'est extrêmement motivant et très gratifiant en fait quand on improvise. Il y a, euh, on peut citer par exemple Biréli Lagraine, qui est un, guitariste, qui est très bon pour ça et qui, est vraiment dans cette, euh, dans cette façon d'improviser. C'est-à-dire qu'il se lasse assez vite des choses conventionnelles et il aime bien expérimenter des nouvelles sonorités et c'est pas parce qu'il est en concert qu'il va pas oser euh, des nouvelles, jouer des nouvelles idées. Et c'est beaucoup ça que le public aime bien quand il joue. C'est justement cette, cette prise de risque, ces nouvelles idées qui sortent des fois on ne sait pas trop d'où, et, euh, et, en tant qu'improvisateur, c'est très gratifiant de faire ça. Donc c'est important de varier les concepts, les choses auxquelles vous pensez quand vous improvisez, et d'oser le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de bien progresser en improvisation et de varier vos styles d'improvisation, même si elle était un petit peu conceptuelle. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, sur le site Guitare Improvisation, et aussi tous les articles, toutes les pages que j'ai faite sur mon site.